Үтүө күн болуын, бар жоммур жара дауыттар. Бұл отуру юкаран бар бир болу, полу Instagram сторис бар. Тахара жутем, онно то буду унан кылгастык бұл дебитем. Жон тукай бун толароммон, видео бұл Томаны бар бир бик полу тахыт бу без харак турар. Олтуғынан бұл күн дьақайын декабрь ыйга аспыт кыһын ылла аспыт сылайбыт декабрьга төрүт били итеғал туһунан үөретэ кэлбиттерэ онна уруну хурук туһунан уруну диэн уруну хурук ол туһунан үөрэххэ хаджаммын алты күн үөрэнэммин яманы билбитим тукайбыт да бу харыс халдемит бу биһиги булыргы өбүгөлөр бититтен келбит бу бес харак калындар бытын жеребит Оно тугу этер боллакка тоҕо харыскал диэн тылтакка бутун этер боллакка бу мантан барта тахсы үтэбит белелер уруну белете бу маннык э, көрүбүккүт боло бу бөөден белеендер олур бу хытырыта быһындер бу турурыта бир быһындер барта бу индинен кендинен барта бө бөөден андер бөөден күнден болар күнден оттон бииттон күн оҕолор болдакбыт улихин кылын устата э, бу күммүт Э, бит дөнтүтэйер ити кемне хаатар қарыс қал деннер бу маннык э, халындар оңостоннор бейдомут бу отчоттон бачаан дири иджекер биттерин бу кемники бу сөргүтен эребит оннотон бу уруну хуругар ол үйөренек бититтен өлбөг биллебит э, өлбөг бар өлбөг коруюллум онна бу калымдар туунан этеребит боллоха мен үйірін әттіғыны инстаграмыры ме ұйыты тары айтып отым қақалындары қайдағы ұйыттары қайдақтыры қазыйдағы де мен ұнытын ұлы сөлбәкке он үз ұйдақтен әппеттірі Итиннес көйбікке яқа қатшы бір істі әбітем. Енді көпті инстаграмға оны ойын оны бұн, бір істі ақ оннотон э, ыйдарын хомуйок эйин билбеттер эте билбеттер болу били сыыха онтон монтон хаалаан атытылабыттар э, эте онотон манна бие колус борустой кыдык таган ити э, биге онус ыйдах эбиппит онтугай быт бастыкый быт бес ыйаден бу ортотуорото хуруллан турорун курдук бес ыйажан болар олата бес конуктаах ый бар улата бастыын күнэ иккис күнэ үһүстөрдүс бэһис бес ыйажан ити биһиги күммүт самый муңутан турар э, кеме болар ити кемге биһиги бұт болаллар бар билерге курдук бес ыйын үрбекки күнүгер күммүт самый уһур кеме бар ити кем биэха айыларбыт өбүгелербит самый чугуһур кемнере дети күн биһиги э, кымыс эбит алгыс ыйтабыт онотто күскә күстәк тексен эләкте кендер болалыт. Не бартын тутустак бытна. Ите көрдүгә бу бес үй бит биттә, бес қонық бұт, ошағына Ошагына тоқ бұт салыныр. Уру еген булыр, екі сүй бит. Бу кәлле, бу мунлыктардан баралар барды. е, мұнна Уруя, мынна отуя, атыржагая, е, алтынне, сәтинне, ақсынне, тоқсынне, олынне, тұтар, тутар, ғымы е, ұнтылымей бес ыягәлле. Басты күні кейс өз түрдіс бәс, онтон үме болды. Олата уруегар кәлләқ бітіне беге маныманнан явыр. Онна күндері бұйтылдар. Басты күні кейс өз түрдіс 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 сүрбе, мұндықтарға тейбе бет. Үрбе 1, үрбе 2, үрбе 3, үрбе 4, үрбе 5, үрбе 6, үрбе 7, үрбе 8, үрбе 9, 30. бітті. Оны лавыт uruya üttana аны оту қаланар. Оту енни хагаланна 5, 10, 15, 16, 5, 10, 11, 12, 13. Вы билеген. Оту ен 13 күнү турар. Олаты бүгін бұлырғы қаландарынан оту ен 13 күні, оны үйден күбәлі. Бұл білінгі қаландарынан, Григорианская қаландарынан білген атыржаға жағайын 6 күні, ол күммүт булыргыга манныкатеңнери отуянуун үсүүгер Тети көрдік, оны беге әбігілер бет, мұны онтон-монтон бұл тоқтыра отақ бұбырда күні жылы, қалланы, кәтән көрін, көрі үнтен тақсар, ол ең барда нучылы таққа ол барда баран барда ұйдар бұт қонықтақтыр. Қандық тағыны ыйга бияха отут бир күн соох ханныкка дааны күн атыржаға балаған ие болла маннан ябыт онна ме ме бардылар бир үс төт бес он он бес үрбе бес бир үй бара Анаттан хами тугаден мин э, уругуркаттан кайыритим не хеттине не тохсунне олунне онна мусустар идерде бу идер кайда хөптү эсметтер хантан алыр иден нар бар эте тогодетер мусустар денге мусустар ый канды устуба дете кендики версиянан балган му бүтүннүгүн муга улдар дебиттер эте онна мен сөпсөөн олбутуман тукайын бара диңе барта бу идер эбит бу каландарынан олордок бутуна бұт Эйдер бут бартаһып Алтын ақсын бут, тоқсын не, олын не, олонны кулын тутар, мусустар, маннык майга аланар. Эти көрдік бар барын ер. Сөпті ахтык. <coughs> Аны бұл білінгі қалындарға үксін ұлан көрер әбіп болла қамандық. Үрбә бұл бәхістен ағалынна. Уруя. <coughs> Уруя ген ыһыахканнеттен сүрбе ыйбыт сүрбэбэһис билиҥҥи сүрбе сүрбэбэһис июньтан бұ, июл үрбет өрдігердері уруя болыр. Тендік баран иһэр ә, тубу оңғыққа григорианская календарь ме бар жомбуккуллуатын гына білген боллагана ә, күндүрүккө билигин боллагана биһиэхэ атыржагая болон турар атыржагаян таманнан ябыт оннутта чыгылата күнө бу алтыс жылга турар. Бәс бу турар алтыс сасын мандан якпыт, маны туран улам баран мандан якпыт. Теле күрдүк мандык баран баран баран баран. Отуттак болла отутнан битер, отут биддак болла отут биринен. Эме бастыкы көһөн берер. Анан кей бу куллуат билинге халамдары гытта тәңге бирин эбит. Манна бу ыйдар бит барта урулдан жыллар, бу хаҗар бастыкы бит кулура. Уруй, отуя бу аннылдан турар хөккө уоннанник э, баран баран баран аны туран манна медиоңо өйдөнүмте болдун гана манна э, бу ыйдар бут барыта э, айылар хурула айдалар, айылара бу ый айыта холура айыт ийяк сеткелер онтон жагай келер онтон сүң жаахын онтон котой айы келер онтон сорун карыа сорун сорун улуу сорун онна баран баран билге таңка жылга онна каандарбы келелер одун каан чыңгыз каан эти курдук бартан кәпсенілі анан бу халандар көрбүттө тон кемере багар саха итегалигер саха юрагар юрүнен багар булу муну юрүнәрин мәхәттө билләрин мин юрәппәппин генә барын тон тугры кепсеппин сөп так юрәтер җаннар балалар э, муну билин утта пандемия кемегер токтан турар булах но бияга билген э, инстаграм страница да бар э, онна YouTube канал да бар. Селис Тюмсюден. Тюмсюбит ата ыяй бүй тұрар, күн айы кихелби турар, онна меже болуын, атты аттыбытыр болуын, бірге болу Онын Оннаттан манан кылгас кепсен мен түмүктөм. Ә, Онын алгыс алғыстылынан ә, түмүктө қайын. Сақа болан сандарын, кей болан келбейін.